¿Te ayudo? Espérate, espérate. Hola chicos, yo soy Dasha y esto es Se acerca la Navidad y con ello los regalos. Y os quiero enseñar lo loca que se pone Dasha con ellos. Vais a alucinar. ¿He escuchado regalos? Como estáis viendo, a Dasha no le hace falta a nadie para que le abran los regalos. Te ayudo, cariño. Dame. Te ayudo, espérate, espérate. <laughs> ¡Ah, que me muerde! Y también muy desconfiada. Se vuelve loca, tío. Se vuelve loca. ¿Qué es esto? ¡Qué pelota más chula, cariño! ¡Ay, qué pelota más chula te han traído! ¡Y los está ¡Y ¡Los está ¿Qué es ¡Es un comedero! ¡Mira! ¡Un comedero y un bebedero! ¡Casa! ¡Casa! ¡Mira! A ver me gusta! Ahora que no se da cuenta... Nada, ella sigue abriendo regalos. Un momento. ¿Y la pelota? Spanish